dola mtwalo gumukana nambina kati tulina okulaba sente ezo nga tuziina mu bbanga eitasukka wiiki tutandika okusasula ku bintu byaffe naye era buli mutwetema wano wabuvunanyizibwa nnyo era abasinga ogo batandisa okudipositinga sente zaabwe kati olwaleero tuzze okumanya embaga yaffe bwegenda okutandikira ddala okutambula kiki ekyetagisa nakiki kyetutuuseeko era mu bisinga obungi ffe akakiiko akatonotono akeena akakulu ko katandika dde okutambula ete ebisinga tubisasula tubiteesaako twatandika dda kubiteekako sente kubanga embaga bwetandika batekyadda mabega so n'olwekyo olwaleero tuzze okumanya baki abalina obubaka obubatumiddwa biki bye tulina okuteesaako naddala okuva lwe twava bulungi era kati njakubategeeza nti olukiiko officially tuluguddewo tugenda kutandika kuteesa omukolo guno officially meeting eya2 mwenda olwaleo ku international era amaliriza okwogerako gye muli nembabuulira nekyava mulungi njagala genda kati olwobudde obutono ennyo tugenda kuteeseza dakiika ngaano mu ttaano buli omu ajja kuba amanyi nti addaka kati twagala tuteese era tumanye pleges zaffe abalina pleges n'aba abalina amagezi agasukka okubale twatandika mukolo guno enamba nnya ya pledges ebudget naye nga sinaba kubakwasa kazindaalo tulina abantu batandise okwetema abatuuse wano ninanga freeman tasobodde kujja asindisa emessage situmusonyiwe meeting yaleero ajja kujja mu ndala era n'apulejinga okusindika miliyoni bbiri era tulina n'omwami omulala gavana emmanuel katongole naye akoze apolojo wano nga tuli wano naye n'asindika kash miliyoni tano era nazo zituuse wano ono omwami yatuuka yazireese kash miliyoni tano nazo muzinzijako mangu tezala oba nava nava waali sente zino nezino era ne kanso wendi naye wano ava kutuusa kash miliyoni tano ate ye sekuritale era nazo zituuse emikono gy'omugole omwami ah, mbi ah, onarebombi kati jakutandika kuwulira ebintu ebifaanana bwebiti omukolo gwaffe gugugume ayina obubaka bwonna asobola okwogera era twaniriza nedesire trezara waffe yakatuuka oyo desire yetrezara olukiiko lw'embaga era ne account eyembaga yagivunanyizibwako yaguddwawo officially ajja oluvanyuma otubuulira account namba kutandisa okuteeka sente zembaga ebigambo ebyo kati olukiiko tuluguddewo tutandika okuteesa onalaba tukwaniriza nnyo ssebo onalaba okuva east africa mukama wambidde bwe babadde bakola ssebo tukwaniriza nnyo akesokami kati olukiiko tuluguddewo tutandisa okuteesa buli alina obubaka n'ebirowoozo owanika omukolo kazindaalo mwebale nnyo saidi eno ndiyo the vice chairperson ate honale mukasolo mumanyi bulungi etudde naye wano nsobola omukubirako mu ngalo ate ngeraye besiman womugole saidi eno Lire mwandisi waffe Honorable, sorry, Council Francis Shekanamo. Metutunde wano, liomu ino mumanyo, ono mwandisi, ono vice wange, atenga invest man. Oba, chikaro uviriza, yato ya gala kuogira, tui mkani tuka uvuli. Oba kwa mwane tukunona. Oba, waliwo emmere yaffe enkola egyatufumbidde olwaleero mu miitingi yaffe nga 2mwenda eri saidi eri ogenda n'osaavi nga mpolampola nodda n'otuula nga beteesa Да. А, Нина Кансо Фиона апрегинзе каш митвала атан ира нази сосулира уза акатулка ва Мукубиле по мангару Кансо Фиона, thank you so much Received your pledge njagala kubeera nga wano nina twezala nga nzikuwa 500000 kolenga fiona bwoba ne message ogituusa mangu oba olina kyoyagala okuteesa kituyamba kumanya endowooza yo eh, onalebo use this one. Oh, My Uganda is not so good, it's not so much Ugandanized, but we will try. Yes, we really welcome you on this very fundamental time that we are trying to fundraise, not only to fundraise, but to be there for one of our own. really thank you very much amukulu datwire jackless bwa bukukulu Uh, I'm the former woman MP Shema district, but now Commissioner, Uganda Human Rights Commission. Mbide is my brother, our friend, our fellow Rotarian in Wewaja. My president is here, President Judy. Ubira kwa abantu westa kwa njira mbanko zebubi. Atifa barotare tuberane ebyaffe ono yaddako ono yaddako tewali bino nsimanya abantu baganidde ku ntebe. Kati PER ni and we want to thank you for being a good member and supporting us we are here supporting you as a club we are raising money on our own people are contributing and i can assure you people will be there for you because you've been there for us apart from us supporting you as a club i'm also going to put uh, 500000 which I will give you on, in Wednesday. And I'm here. I, I am a chairman. Thank you very much for the good job well done. Nishekanabo and my Honorable Minister Kasoro. His other name for us in Parliament, we call him Dick. Kugamba Chimareyo Bulungi. His name is Dick Kasoro. And uh, as, a guest, as, as a best man, really, I hope you will do the best that you can. Really. kasoro sivye na osibye naye mukankubulire amanya kutu kagara nyo oli kakabi nnyo nawe chumani. I pay for that. Nyongeddemu emitwalo etaano sente zenjogedde kubanga ndowooza kwa kwogera obusolo bubiri bwonna mulundi guno Kwa bambeera omukisa E, yetabula sebo tukwaniriza wekitiibwa bwoki ebala okujja Mr. Barry, thank you so much. I pledge you one thousand dollars and ask for Mr. Barry, Mr. Barry. Yeah, Mr. Barry, thank you so much. Is it going to Zimbala? Is it said I pledge you one dollar and I'll put on cash, five hundred dollars. Kenya Majority, and the Power Corner Reform Day. It up sent as a two from the maternal side, Kuleseka Kakati. Sister Wabonarebo Mbidde yeetema ssente aleeseko cash 1 million zalimeka yeetema 3 million shillings asasuddeyo cash 1 million thank you so much bakubireko mungalo tutambula tutambula yakulirakedde eddoboozi lya david kenneth n'awamu nekawalya alfred mpolampola bange balina gwe balinda bagereko gye badde tuli bagezeeko ku mukole ewaffe tubi yetuli mhm, sibye bulungi mwebale akanyino tukalaba mukama yebale etwebaza mukama ku buli kimu mm. ekibeerawo batandise okumansiriza akazigo <laughs> kalikati ah, fe abasajja era tetubeera nnyo na mizigo omuzigo batera guteeka ku bakyala na buli kimu mm. okulaba nga naye ffe fenga bobeera awo byobadde okola bulijjo era byokola hmm. obadde osala ku nviiri obadde osala ebirevu ah, bwetutyo bwe tutambula omukolo guno gwe tubaddemu meeting abantu baagala okumanya gugenda kubeera gwaki nga guva from the horses mouth ah, omukolo gutya guno gwetugendako okukola meetinga genda kuwasa genda kuwasa mukyala wange fiona nga abiri mu mukaaga tugenda kukola okuhingira e, mu bazadde be ate abiri mu munaana tugende batugatte mu kereziya e, munyonyo ate reception ejja kubeera ku serena kigo mm. anti yalina okubeera mukyala wange omuntu yenna asobola okubeera mu nsi mulimu abantu nga miliyoni ana mu munaana mm-hmm. naye katonda kutegekera oyo gwakujyamu nze oyo yanjamu mm. mm. kaseera kabadde kabadde kawanvu ng'ogambako ofuna omubeezi eh, kakati ffe fe abasajja abakatuliki ah, katonda yatuwa nti owasa omuntu omu ah, abannaffe abaddiini eyekiisiraamu bo awasa abakyala bana hmm. eh, bwoba oyagala omugezi ng'omuwasa bwoba oyagalayo owakabina kanene ng'omuwasa oyagala owokugulu kakati ng'oweza bameka ffe owasa omu nga byonna abirina nolwekyo nze oyo gwengenda okuwasa mm, byonna byonna yabirina mm. omukolo tulabye ebikongozi tudde tulabye chairman kirumira tulabye uh, aruna minisita aruna tulabye bansaka nabo abantu ab'ebitiibwa mm. bakungu nebaza mukama kubanga wempitidde nze muntu gweyinza okugamba nti ngwa mu kiti eky'abantu abayina bye beekoledde naye toyinza kugamba nti wali onsanzeko ku poliisi nga balina kye banvunaana nti nakibye n'olwekyo kitegeeza mukama ansaasidde n'enkola empisa ezindeetedde emikwano eginjagalira ddala nze abantu abamu bamanyidde mu byabufuzi saidi yange ya bizinesi abasinga tebagimanyi era bajja kwekanga nnyo bwe banaalaba abantu abanajja ku mukolo gwange okuva mu buli ggwanga mm. lwe bajja okutegeera mbiddeowa ddala yaani mm. n'olwekyo mukama mwebaza okubeera nga weesigibwa abasajja abagundidde mu ggwanga ne basalawo bankolereko omukolo gwange guno n'emikwano gyange okuviira ddala wansi paka waggulu mm. abantu abamu bagamba nalwebombidde tasaana kukola meetingi mbakibanga gwe basondedde oli mubedde mm. oli alina sente ze mm, era tetuli mu kusonda ah, tuli mu kutetenkanya tukola birowoozo <laughs> embaga ebaddewo etya naye guno omukolo ne bwoba olina ssente mmeka bino byebintu byotegererako banno abakwagala kubanga beba bikolera singa kyali nti omuntu akwata sente zayina nawasa kiyinza nokukuleetera okujooga mukyalawo kubanga obanga gwewagula naye bwobeera nga abantu bakuŋŋana ne bagamba omusajja ono awase ne bwoba wandibadde mujoozi bwokeberako mu ddirisa nolengera nga waliwo akutunuulidde olabira ddala n'obaamu empisa guno mukolo eno mpisa yaffe ya mu africa mm. nti guno omukolo gukolebwa bantu ate era be bagweyagaliramu gwe mm. ngaomugole okola bintu birala okay. tuddakoko mm. katono ku politics katono mm. narebo oluzungu olwo lwokozesa olungi <laughs> bannange olujjanga wabantu babeera nga bagamba naye onarebo ebigambo byayogera obijja mu kitabo kidictionary kyeyo uh, eh, era, era bannayuganda basooka ne balowooza nti, nti si luzungu teruliiyo bwe babikebera bagenda kwaba babisanze abalala basooka ne bagamba si luzungu lulatini abamu bagamba lufalansa abalala waliwo abaŋambye uh, uh, lugermani uh, ronald william asimo ndi muyizi ku lgc kampala campas honorable kasambidde muganda wange ate yementa wange nnyo mu byobufuzi bw'abaana abo yunivesity era ne wenali contestinga for o development center yomu ku bantu abampagira era ne kugraduate mushoni yange yatwavulinga yali mbalala mpaka najja n'abeerawo ku graduation yange omwaka oguwedde bidde ah, tamentalinga nzenzeka amentalinga abaana bangi ku mayunivesities era ye muntu abaana kwe basobola oyita nga function ya next week na apiary so abaana bonna bamwesiga nnyo so uh, uh, nga ba leaders uh, from universities gild president tubadde nabe tulina ekintu kyetuli mukola nga twagala tuleka ekintu kyetukolerani konalomakasambide nakaweza emitwalo asatu giri mobile mane then nze nga nze njakufunayo emitwalo abiri era njazimuteera ku mupa erumani amwebali ah, nyo kamawa musajja mukubireko mungalo Uh, ah, thank you so much leero uh, ah, tubadde tusoma business law uh, law development center omugagga uh, um, um, kirumira alina cases satu zetusomyeko leero naye it is a miracle tusiyu because tubadde ninako esatu z'ensomi leero nga zikwata ku honorable kyaku omugaga kirumira mu byamataka tubadde tusoma landlo then business law so batmugifendinze so obonsanga wandiwona wamutaronagasa webaze ronaldo oyo and I brought the cash. I handed it over. And uh, just about now, someone has sent 300,000. She's called Julie Nasimolo, another Rotarian. And um, Rotarian Andrew has also sent you 200,000. So this is 500,000. Um, Rotarian Jane has pledged 1 million. Thank you so much, Rotarian Sekandi. It has sent it to Zufini 1 million. Mpiazi Akasoma. Mwongere Kengalo, as e a Sunday, cash is already in the pool. Rotarian Jenny applied in the 1 million. Kati Nina abagenyi bangi Mr. Mtabingwa Tone uh, from a from stipends uganda limited naye yakatuuka abye enkofiira ngaanze ne gaalubindi se batukwaniriza nnyo webale kujera essaawa eno ngenda kuba wakazindala abantu webatubuuzeeko mu ttiimu yaabwe obwedda tulinze omukulu oyo tone sebo nyamba kaizaako abakulu abo batuseko akazindala thank you so much nali nzimba wansi awo ngamba naye bwe mbazimba gaganga bano betwagala ofaanana ne mutomera ajama nsaba kubuuza <laughs> musajja yatya gyenalifaananamuayogeitye nanyagapa akasimu n'akamba aleasigala atidde kuba ekiro yampeereza mesaji nagamba mpeereza ku bugambe bwozimba nenkamuweereza nagamba naye wenkulaba kati mwemukyali baana bata ate ffe tukuze kati kanconectinge kuba ganda bo bana abato bagideoni mukwatagane mukole emirimu era n'abangattako ekibuga kitambula njagala okwebaza omutima omulungi era honarebo mubuufu obwo njagala okwebaza olwomukulu omulala atudde n'ekyamaani awo honarebo kyekanawo kanso eroza naye amanyidde emyaka mingi naye alinakeyankole nako kakabagambe twali tusere na ekigo kastini bansubutukayo nemusanga negamba sijja munyiga naye yandeka wenali nawe bayingira najja wenali nkyusiza nana sebo david fotubuuzangako twakulawa ngaokyali bubi nakuswaza so njagala okwebaza ti abantu bona obakuŋanyiza banaleko bwogi owasetawasitukoze naye emirimu mingi nsanyuse nnyo nze wonalebo kyekwegombako ng'omuntu ye smartness njagala okwebaza era tufuba nnyo nti newewa ovudde mumitaka eyo tukufaanane so sijja kwogera bingi naye kulwa kampany ya dynamic esinga okubeera mu bantu sebo njagala onzikirize kuntandikwa akawunti bagitugambye webunakeerera nina bataddeko dola lukumi for estat naye tukyali fedda naye tusanyuse nyo tukuŋŋanya sewe abakuŋŋanidde wano olwobulungi n'omugwana kubanga tulwano lwa mugwana tulwano lwa kwagalana nti twagalana kikisingira ddala obukulu kyama aisaluti honorable mukasambide muganda wange mukadde wange tuva mu kika kimu nze mumanyiko ekintu kimu abalwaki batanoogerako woba mugwano gwe obeera mugwano gwe tava mugwano gwe is forever a friend when you say you are his friend newe kiba ki mubeerawo naye era yimirira n'ababe wobanga oli mugwano gwe nowa tomuwadde wadde kikumi oli namuleetera akawumbi ka dola takakwata ayinza nokukakwata ne nasigala ku ludda lwa mukwano gwe kyamanyi waffe kyamanyi gwelifuga kirumira oleva maso nasheka nabo abagenzi bano bagize abakiiko mama waffe sezimawo fasiredi waprezidenti waffe awo deputi president wa dp gwano gyaffe mwenna ensasi okubalaba mundi guli saayogera kubanga mukama wange yaliwo ekisibwa mawo yalina okubabuuzaako kikakati geredde omukisa babuuzeeko kubanga lwa gavumenti siraba omukama wange wanna mbadde byakutwala bisabulo bannange kubeebaza kubanga nawombidde muganda wange yennyini mu musaayi twakwatagana tukwanagana tufuuka bawamu bazadde baffe bazadde baffe kubanga nze kitange yafanga nnyo emyaka mukaaga ate maama yanzaala mwana omu kakati nsanga muganda wange mbidde tutandika okutambuza obulamu era mu nsi muno ye mukwano gwange ser amore e che naye kyamanja kwebasa omukolo guno nzira nakola omukolo gwange twakukola twatutula mu kiko twali mukaaga tuteekateeka omukolo gwaffe ate muganda wange naye nga ogugwe gusembedde naye nga tusaba mukama agutukolere omukolo guli gwe nakola abantu bampa sente abatono benayitamu nenfisaawo ne balansi zalekamuzange kakati mwana muafirika tuyinza obutayanyanyo insurance insurance yemikwano gyo Mwezo uja wanabona nyuku wata sende, wena kustrongo licha insurance, teka yo, mnewe naba mfunde, mnawe ilaba naba. Naba nina weta uko mkoro, uja kuja mziru, imikwano jo, insurance yo. Mwena mbite, uli mtuwa luwa, amulina kwa, akakwati. alina bwekyeyamukolera kakati insurance etandisa okusasula abantu abasinga obungi tebamanyi valyo yamukwa era nga olaba insurance yinza okusasula sente z'omwaka ezasudde nti emoloka bwenefuna akabenje naye nekugwaku nga tefunye kabenje emoka tugitomeza kubanga oyagala bakusasule lindako ate oyinza okuba nemukwano gwo olaba ngaatakuyamba kyokka mu kaseera akatuufu avaayo nagiraki naakuyamba so nokyo tubeebaza oba oliawo onabo fred muganda wange ayinza okubanga abadde takyajjukira nti mikwano gye beyakolera ebirungi bakyamujjukira naye mu kaseera kano akatuufu muvuddeyo emugamba aweetu era nga muzimuwa testimonizwa zonkyo omwana mukasa kwebaza webali kukwana mikwano ka ŋenda kwongeramu amaanyi nze naye kubanga mikwano gya mikwano gyo mikwano gya mukwano gwo giba mikwano kyo kakati abadde nze tabandaganga kati nfunye omukisa wano nenjira ki nembategeera nsaba tusigale nga tuli yatuli kitole yatuli muntu omu njagala kwebaza ennyo mukadde waffe kubagabanye tukuze obulungi ffe tetukunukirizaako mu mbeera yonna ebitiibwa tubirina naye ekitiibwa kisinga obukulu kuba na sente bana ebibiri bisatu ebikulu ennyo era omuntu bwabanga abikusinza mwanye ekitiibwa ekisooka sente omuntu akusinganga sente omuwanga nnyo ekitiibwa ekyokubiri ye muntu akusinga ekitiibwa olaba omuntu akusinga obuyinza ngaakusinza obuyinza mwana wattu owekitiibwa kubanga buyinza obwo ayinza okukozesa obubi eh, nebukukosa e, e, ekyokusatu yemuntu akusinga emyaka kati nsena obwega ogiwangaliramu abantu abo basatu kyetaaga nobawa ekitiibwa kati se bwetukwebaza fe bwetukusanga ngaoli muffe aa ddamu amaanyi tulowooza nti oboli awo naffe ojja tuwa ku magezi beeko ebyokola ki ate oza otuyambako batubabuulirira oba temujja tukola emirimu ojja tukola ebizinesi kakati tetumanyi kyetujja kusasula notufisiza obudde tetuli ba myaka gyo naye notufisiza obudde nojja ekintu kyonna ngaoliawulidde ngaokikulembeddemu tumanya bumanya nti okikoze ki era kodemo bite bidefe tusinganyeko leero naye mulabye nga akasusu yabugole nyini kayinamu sitwesi nakamu so ensonga zitambuze buki kati asobola okumeteta enkoko n'akagumba kaako n'akagaya obulungi sojala kwebaza lwamaanyi mwetutaddemu embaga tujja gikola kole tujja kukola era tetujja tukakasa nga tulina tukulembeddwa gwe nkole tujja kukola tuweese ekitiibu tusaba fenna abali wano tufuuke muntu ki mukwano gwo ne bwabaakunyiiziza emikwano tegifunika musonyiwe naye mugireki kambule so nja kwebaza abazze bawandiika olyamumvidde muganda wange bamusaba omukwano ate nga basajja